Pertandingan Manchester United vs Liverpool berakhir 0-5 untuk menangan tim tamu, membuat Ronaldo dan Ferguson kecewa. Lanjut. Duel Manchester United vs Liverpool merupakan laga penutup pekan ke-9 kasta teratas Liga Inggris Premier League yang dihelat di Stadion Old Trafford. Bintang kemenangan telak Liverpool kali ini adalah Mohamed Salah yang berhasil mencetak hat-trick alias 3 gol dan juga satu assist. 3 gol Mo Salah tercipta pada menit 38, 45, dan 50 Adapun dua gol Liverpool lainnya tercatat nama Nabi Keita dan Diogo Jota. Bintang Manchester United Cristiano Ronaldo sebenarnya berhasil mencetak gol pada menit ke-52 namun gol itu langsung dianulir setelah wasit Anthony Taylor meninjau layar video. 8 menit berselang, nasib sial kembali menghampiri Manchester United setelah Paul Pogba mendapat hukuman kartu merah. Paul Pogba langsung diusir wasit karena melakukan tackle keras dua kaki terhadap gelandang Liverpool. Manchester United yang harus bermain 10 orang sejak menit ke-60 pada akhirnya harus menerima kenyataan pahit, yakni kalah telak 0-5 dari rival abadinya di depan para pendukungnya sendiri. Setelah melihat MU dibantai Liverpool, kamera tak sengaja merekam reaksi Alex Ferguson. Reaksi Raut Muka Ferguson nampak tak senang melihat permainan Manchester United yang disusun oleh Solskjaer. Ronaldo pun tampak kesal sampai ia melampiaskan amarahnya pada bek Liverpool sampai mengundang keributan di lapangan. Alhasil, kemenangan atas Manchester United membuat Liverpool sukses mempertahankan rekor tak terkalahkan musim ini. Red julukan Liverpool kini menepati peringkat kedua klasemen Liga Inggris dengan koleksi 21 poin dari 9 laga.